как будто это будет Эй, это фейс, я лучший рэпер за последние тысячи лет Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, Дой Вася и даже Лил Памп Еду в магазин Гуччи Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Еду в магазин Гуччи магазин Гуччи, Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Еду в магазин Гуччи, Санкт-Петербурге Она жрет мой хуй, как будто это бургер Еду в магазин Гуччи, Санкт-Петербурге Я настолько ебанутый, что лежал в дурке Она жрет мой хуй, как будто это бургер Деньги синие, как смурфы, красные на губы На мне полный зал детей, на тебе пустые клубы Я люблю своих людей, как ненавижу твою помощь На лице татуировка, меня, меня. есть пизду, я лох Ты базаришь за стрелков, но в школе ты магазин Гуччи в Санкт-Петербурге